ella quiere parir, Papi ponte activo que esta noche es de safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de parir. Party, ella quiere parir. Papi ponte activo que esta noche es de safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de party Yo vengo recargado con pistola y con granada Traigo yo perreo para toda la manada bien excitada Mami, quédate tranquila que la luz está apagada Yo le meto bien, ya tú sabes cómo es Estábamos en 50 y ahora ya estamos en 100 Yo le meto bien al derecho y al revés Porque este teteo se va hasta el amanecer Y don, don, digiri don Tengo un estilo demasiado de cabrón Y don, don, digiri don Con este jangueo nos vamos hasta las 2 Party, ella quiere party Mami, estamos motivo que safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de party Party, ella quiere party Mami, estamos activos que esta noche es de safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de party Dale, contra la pared Ponte mami, antes te voy a someter Llegamos a las 7 y nos quedamos hasta las 10 Mami, tú estás chata, el teteo somete Llegamos a las 7 y nos quedamos hasta las 10 Mami, tú estás chata, el teteo es everyday Contra la pared, contra la pared Contra la pared, que te quiero someter Contra la pared, contra la pared Contra la pared, que te quiero someter Ay, me duele Party, ella quiere party Papi, ponte activo que esta noche te safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de party party Papi ponte activo que esta noche es de safari Mari, ella fuma Mari Y se arrebató porque esta noche es de París. Ey, la suave, que llegamos nosotros DJ Ya tú sabes, lo mismo de siempre A fucking Dímelo Arlene Puro, puro, puro baby love Dímelo Denis, estamos activos y el duro de la producción, Lil Savi. Mix